Hallo, ich bin Lisa von Lilonate und heute geht es darum, kaputte Jeanshosen unserer Kinder. Ich habe mal wieder gesammelt und habe hier drei Jeanshosen mit Löchern. Diese hier ist zusätzlich zu klein, daher wird, die, wird sie mir als Stoffspender quasi dienen, um die anderen beiden Jeanshosen zu flicken. Was habe ich gemacht? Ich habe mir als allererstes die äußere Beinnaht geno genommen und die aufgetrennt. Und zwar so, dass ich bis unten hin gegangen bin und oben hm, so 4-5 cm über dem Knie auf, äh, aufgehört habe, es aufzutrennen. Die zweite Hose Genau dasselbe Spiel, da sind sogar zwei Löcher drin, beziehungsweise ein beginnendes Loch und ein fertiges. Und jetzt werden wir das Ganze flicken, indem ich bei der anderen Hose, die ich euch zuerst gezeigt habe, mir Jeansfetzen abschneide, diese mit der Overlock versäubere und dann hinter die Löcher nähen werde. Da wird es heute mal keine weiteren Erklärungen zu geben, außer das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Und ich werde vermutlich dann noch ein bisschen Musik hinterlegen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Seiten sind nun fertig. Das ist das Knie 1. Zweite Knie. Und drittes Knie. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Lisa von Dilonet. Tschüss!